ولا كان صحاب شريك ولا هوش اكو شريك الريس ولا كان صحاب شريك ولا هوش اكو شريك الريس ولا كان صحاب شريك ولا هوش اكو شريك الريس ولا كان صحاب شريك ولا هوش اكو شريك الريس